keilmuan bangsa ini bertambah bangsa ini diasuh secara teologis diasuh secara etnis itu poinnya tuh ada grafik lain yang belum diterangkan dan saya tunjukkan angkanya per hari ini 12 juta anak-anak Indonesia mengalami stunting kekurangan gizi anak yang dalam formative years-nya antara seperti lima tahun kekurangan gizi hari ini itu 10 tahun lagi dia akan kekurangan otak IQ-nya 20%